हेलो हेलो हाँ गुरु जी अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आ रही है आ रही है यस सर चलो ठीक है आज हम इसके संबंध में न्यूमेरिकल करते हैं कल थोड़ा वो तो मैंने बता दिया था कि बैलेंस शीट का इसका अब अब सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आप सोल्व आउट करोगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने की यहाँ इस क्वेश्चन में आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक अप्रैल 2015 को A limited take over B limited A company जो है वो बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लेती है उसका अधिग्रहण कर लेती है अब कंडीशन किस पे कौन कौन से टर्म के ऊपर अधिग्रहण करती है सबसे पहली टर्म दी हुई है कि A limited will issue one lakh equity share of rate ten each एक लाख इक्विटी शेयर है दस रुपए का एक है बी लिमिटेड के प्रत्येक शेयर होल्डर को देने के लिए तैयार है तो एक लाख गुना में दस टोटल अमाउंट हमारी कितनी बनेगी दस लाख रुपए का तो एक परचेज कंसिडरेशन हमारा ये आ जाएगा दूसरा हमारा कहता है limited will issue three lakh eleven percent preference share of rate hundred each तीन लाख परफरें तीन लाख रुपए के परफरेंस शेयर हैं तीन हजार गुना में सौ तीन लाख रुपए के eleven percent preference share total जो शेयर कैपिटल हो गई वो होगी हमारी दस और तीन तेरह लाख रुपए तेरह लाख रुपए शेयर होल्डर को उनको पे किए जाएंगे ए लिमिटेड के द्वारा बी लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको तेरह लाख रुपए दिए जाएंगे नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डिवेंचर की उनको हम कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ये कहता है you are required to pass journal entry in the journal entry and prepare important ledger account in the books of B Limited, gave journal entry in the books of A Limited. B limited की पुस्तकों में सिर्फ खाते तैयार करने हैं सॉरी जनरल एंट्रियां करनी हैं और इम्पोर्टेंट खाते तैयार करनी है जबकि ए लिमिटेड की पुस्तकों में ये कहता है कि general entry in the books of A limited and redraft the balance sheet balance sheet जो है वो भी हमें दोबारा से बनानी है आफ्टर एमेजनेशन दो कंडीशन को मानते हुए कि assuming amalgamation is the nature of merger and amalgamation is the nature of a purchase दो नेचर का हमारा मानते हुए पहली कंडीशन में हम ये मानेंगे कि ये परचेज के नेचर का है दूसरी कंडीशन में ये मानेंगे कि ये मर्जर के नेचर का है या जो भी सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको टैकल करेंगे तो सबसे पहले हमें बी लिमिटेड कंपनी का लिक्विडेशन करना होगा ट्रांसफर कंपनी का लिक्विडेशन हमें करना होगा लिक्विडेशन करने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि जितनी भी संपत्तियां हैं उनको रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हमें रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है एसेस्ट को रिलाइजेशन अकाउंट में जब ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले एंट्री हमारी क्या आएगी realisation account debit to fix asset to current asset B limited की हमारी संपत्तियां कितने की हैं फिक्स एसेस्ट इसने दे रखी है फिक्स एसेस्ट हमारी दे रखी है दस लाख अट्ठाईस हज़ार रुपए की फिक्स एसेट हमारी कितने रुपए की दी हुई है दस लाख अट्ठाईस हज़ार रुपए की जबकि करंट एसेट इसकी दी हुई है सात लाख बीस हज़ार रुपए की तो दोनों तरह की संपत्तियों को मिला के हमें इनको एक तरीके से दोनों तरह की संपत्तियों को मिला के हमें इनको रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी लाइब्रेरीज को ट्रांसफर करने की लाइब्रेरीज में आपको बताया था कि करंट लाइब्रेरीज और फिक्स लाइब्रेरीज दोनों तरह की लाइब्रेरीज को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे हमारे पास करंट लाइब्रेरीज भी है और डिवेंचर भी है करंट लाइबिलिटीज हमारे पास दे रखी है दो लाख पंद्रह हजार रुपए की और डिवेंचर दे रखे हैं हमारे पास पिचहत्तर हजार रुपए के दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं इन दोनों चीजों को हम ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर करने के लिए करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट और debenture account debit to realisation account ये जनरल एंट्री इसके संबंध में हो जाएगी दो लाख नब्बे हज़ार रुपये हमारे रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे दूसरा हमारा आता है इसके बाद नेक्स्ट एंट्री ए लिमिटेड के जितने भी एक तरीके से लॉस हैं उनका भुगतान करने के लिए या परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने के लिए या परचेज कंसिडरेशन जिस पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा पे किया जा रहा है उसको बेटर क्रिएट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो इंट्रियाँ आपको याद रहेंगी अदरवाइज इंट्रियाँ आपको याद नहीं रहेंगी यहाँ पे दूसरी इंट्री हमारी परचेज कंसिडरेशन के लेते हैं परचेज कंसिडरेशन ए लिमिटेड के द्वारा स्वीकार किया जाएगा स्वीकार किया जाएगा जब स्वीकार करेगी तो ए लिमिटेड हमारे लिए डेटर बन जाएगी और रिलाइजेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे A limited account debit to realisation account उसके बाद ए लिमिटेड से जैसे ही परचेज कंसिडरेशन हमें रिसीव होता है उसकी एंट्री करोगे परचेज कंसिडरेशन के रूप में हमें क्या क्या मिल रहा है दो चीज़ें आपको बताई थी दस लाख रुपए के इक्विटी शेयर और तीन लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर तो equity share capital account debit या equity share capital in A limited account debit preference share capital in A limited account debit और टू एलिमिटेड दस लाख रुपए के हमारे इक्विटी शेयर और तीन लाख रुपए के हमारे परफेरेंस शेयर टोटल अमाउंट हमारी जो होगी वो तेरह लाख रुपए की अमाउंट हो जाएगी तो इस तरीके से हमें जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करनी है उसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या दिया जाना है इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या दिया जाना है दे नहीं रहे हैं दिया जाना उसकी बात हो रही है अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास फंड कौन कौन से होते हैं किस किस चीज में हिस्सा होता है एक तो इक्विटी शेयर होल्डर की खुद की कैपिटल दूसरा जितने भी रिजर्व हैं फ्री रिजर्व चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो चाहे वो अन्य किसी तरह का कोई भी और रिजर्व हो सरप्लस हो या फिर एक्यूमलेटेड लॉस हो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस या अन्य किसी तरह का शेयरों के ऊपर किसी तरह का कोई लॉस है तो वो ये सारी चीज़ें हमें शेयर होल्डर को देनी होती है इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जर्नल रिजर्व दे रखा है स्टेचुरी रिजर्व दे रखा है और सरप्लस दे रखा है ये सारी चीज़ें इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में हमें ट्रांसफर करनी है इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी आठ लाख रुपए की जनरल रिजर्व दे रखा है तीन लाख रुपए का स्टेचुरी रिजर्व दे रखा है पैंतीस हज़ार रुपए का सरप्लस दे रखा है तिरसठ हजार रुपए का और to equity shareholder total amount उनको मिलने चाहिए थे आठ और तीन ग्यारह और ग्यारह लाख ये हमारे पास बनेंगे आई थिंक अठानवे हजार ग्यारह लाख अठानवे हजार रुपए की अमाउंट जो रहेगी वो इनको हमें पे कर देनी है ठीक है उसके बाद इनकी पेमेंट की बारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाना है साथ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल वीडियो कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 11 परसेंट प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो इनके ऊपर डिविडेंड्स इनको दिया जाना चाहिए नॉर्मली लेकिन डिविडेंड्स इनको के संबंध में जब तक आपको कुछ ना कहा जाए डिविडेंड्स के संबंध में जब तक आपको कुछ भी ना कहा जाए आप डिविडेंड्स किसी को भी पे नहीं करोगे यहाँ इस क्वेश्चन में डिविडेंड्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है डिविडेंड्स हमें अभी तक पे नहीं करना है तो 11 percent preference share capital account debit to preference share holder अब 11 परसेंट परफरेंस शेयर कैपिटल हमारी थी दो लाख साठ हज़ार रुपये की जबकि ए लिमिटेड कंपनी के द्वारा दिए कितने जा रहे हैं तीन लाख जो डिफरेंस होगा वो हमारा किस में चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा जो चालीस हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो एक तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा ठीक है तो चालीस हजार रुपए रिलाइजेशन अकाउंट में अब परफेरेंस शेयर होल्डर को दिया क्या जा रहा है preference share capital account debit to preference share capital in A limited preference share holder account debit to preference share capital in A limited तीन लाख रुपए इनको दिए जाने हैं तीन लाख रुपए हमने इनको पे कर दिए उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रियलाइजेशन से जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिलाइजेशन से जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा हमें ट्रांसफर करना है अब रिलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस कितना होगा वो हम ऊपर निकाल चुके हैं एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल बन रही थी ग्यारह लाख अठानवे हजार ये देखिए यहाँ पे मैंने आप हाईलाइट किया है यहाँ ग्यारह लाख अठानवे हजार रुपये इनको दिए जाने हैं जबकि वास्तव में मिल इनको कितने रहे हैं दस लाख रुपए ए लिमिटेड के द्वारा दिए जा रहे हैं डिफरेंस हमारा कितने का रहता है ग्यारह लाख अठानवे हज़ार माइनस दस लाख एक लाख अठानवे हज़ार रुपए का डिफरेंस रह गया एक लाख अठानवे हज़ार रुपए का जो डिफरेंस है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट से चार्ज करेंगे तो equity share holder account debit to realisation account एक लाख अठानवे हज़ार उसके बाद equity share holder account debit to equity share capital A limited दस लाख रुपये इनको शेयर कैपिटल के दे दिए जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है डिवेंचर की debenture will be first taken over by the transferee company and then converted into the new debentures वो लाइबिलिटीज के साथ हम ट्रांसफर कर चुके हैं उनको ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ले लिया जाएगा और जैसे ही वो अपनी पुस्तकों में उसको दिखाएगी कन्वर्ट करके उसकी एंट्री कन्वर्जन की हम दिखा देंगे उसके बाद आता है ledger account ledger account in the books of B limited B limited का लिक्विडेशन हो रहा है ये ध्यान रहे बी लिमिटेड का लिक्विडेशन हो रहा है ट्रांसफर कंपनी है तो उस कंडीशन में इस ट्रांसफर कंपनी की डेबिट साइड में रिलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे डेबिट साइड में फिक्स एसेस्ट करंट एसेस्ट और जो जो चीज़ें हमारी डेबिट हुई है कहने का मतलब जहां जहां हमारा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है वो मद हमें दिखा देनी है ऊपर जो एंट्री हमने की है इनमें देखिए रिलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट था चालीस हज़ार रुपए से सो हमने डेबिट साइड में दिखा दिया ये हमारा एक तरीके से इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट था तो इसको हमने यहाँ शो किया है इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज हमने दिखा दी डिवेंचर को हमने दिखा दिया पिछहत्तर हज़ार रुपए के ए लिमिटेड से जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है तेरह लाख रुपए का वो हमने दिखा दिया और जो लॉस है ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर का वो हमारा एक लाख अठानवे हज़ार रुपये का लॉस हमने यहाँ शो किया है मैंने आपको बताया था कि जो लॉस हमारा रहेगा एक लाख ग्यारह लाख अठानवे हज़ार महीने से दस लाख एक लाख अठानवे हज़ार रुपये का एक लाख अठानवे हज़ार रुपये के लॉस को हमने क्या किया रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये रिलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में हमने इसको शो किया है यहाँ रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दोनों पक्ष हमारे क्या रहेंगे बराबर हो जाएंगे उसके बाद आता है ए लिमिटेड का खाता ट्रांसफरी कंपनी e का खाता ट्रांसफरी कंपनी e के द्वारा हमें रिलाइजेशन अकाउंट एक बार यहाँ देखिए क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से तेरह लाख रुपए से तो क्रॉस एंट्रियाँ होंगी यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा टू रिलाइजेशन अकाउंट है तेरह लाख रुपए अब ए लिमिटेड के द्वारा दिया क्या क्या जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल दी जा रही है दस लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी जा रही है तीन लाख रुपए की तो दोनों ये हमारे किस में आ जाएंगे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का खाता प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बैलेंस हमारे पास कितने का था दो लाख साठ हज़ार रुपए का रिलाइजेशन अकाउंट से हमें कितने इनको देने हैं चालीस हज़ार रुपए ए लिमिटेड के अंदर प्रेफरेंस शेयर कितने के दिए जा रहे हैं तीन लाख रुपए के ये हमारे डेबिट साइड में दिखा दिए जाएंगे उसके बाद सेम इसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का खाता आप दिखाओगे इक्विटी शेयर होल्डर का ओपनिंग बैलेंस है आठ लाख रुपए जनरल रिजर्व है तीन लाख रुपए का स्टेचुरी रिजर्व है पैंतीस हजार रुपए का सरप्लस दे रखा है तिरसठ हजार रुपए का उसके बाद इनको दिया क्या जा रहा है equity share holder in A limited दस लाख रुपए के इक्विटी शेयर होल्डर इनको दिए गए हैं तो ये हमारे यहाँ पे आपने डेबिट कर दिए जबकि लॉस इनके हिस्से में कितना आया एक लाख अठानवे हज़ार रुपये का इनके हिस्से में लॉस आएगा जो कि रिलाइजेशन अकाउंट में हमने शो किया है ये हमारा रिलाइजेशन अकाउंट से यहाँ पे लॉस आप ट्रांसफर करोगे उसके बाद आता है next in the books of A limited transferee company की पुस्तकों में हमें क्या क्या एंट्रियां करनी है दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी मर्जर की स्थिति और परचेज की स्थिति पहले हम मर्जर की स्थिति को मान के चलते हैं मर्जर की स्थिति में जो चार कंडीशन दी गई थी वो शायद आपको माइंड में होंगी कि संपत्तियां और जो भी हमारी लाइब्रेटीज हैं वो फेस वैल्यू के ऊपर ट्रांसफ़र की जाती हैं जितने भी रिजर्व हैं उनका एज इट इज़ हमें ट्रांसफर उनको करना है ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में उनका अस्तित्व एज इट इज हमें बनाए रखना है उनको ख़त्म नहीं करना है तो रिजर्व जितने भी होंगे वो सारे के सारे एज इट इज ट्रांसफर किए जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस परचेज की एंट्री हम करेंगे business purchase account debit to liquidator of A B limited account B limited हमारी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तेरह लाख रुपए में परचेज कंसिडरेशन जो वो सहमत हुआ है तेरह लाख रुपए हमने यहाँ पे शो कर दिया अब तेरह लाख रुपए बिजनेस में हमारे पास क्या क्या आ रहा है फिक्स एसेस्ट हमने कितने के लिए दस लाख अट्ठाईस हज़ार रुपए के लिए करंट एसेस्ट हमने कितने के लिए सात लाख बीस हज़ार रुपये के लिए इसके अलावा स्टेचुरी रिजर्व हमारे पास कितने का है पैंतीस हज़ार रुपए सरप्लस हमारे पास कितने का है तिरसठ हज़ार रुपये ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर हमारे पास कितने के हैं पिछहत्तर हज़ार रुपए के करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास कितने की है दो लाख पंद्रह हज़ार रुपए की और पहले बिजनेस परचेज हमारे पास कितने का है तेरह लाख रुपये का अब इन सब का टोटल मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व को हमें छोड़ देना है जनरल रिजर्व को सबसे लास्ट में लेना है यहाँ आप एक जनरल एंट्री देखोगे उसमें जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर किया गया था देखिए एक बार दिखा रहा हूं आपको ये एंट्री देखिए यहाँ पे equity share capital general reserve statutory reserve और सरप्लस ये चीजें हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर की गई थी मैंने आपको बताया था मर्जर की अगर स्थिति है तो जनरल रिजर्व को सबसे लास्ट में आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे जनरल रिजर्व को हमने सबसे लास्ट में ट्रांसफर किया ये देखिए ये हमारा बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप का मतलब ये है कि इस साइड का बैलेंस हमारा देखेंगे कितना है दस और सातें सत्रह लाख अड़तालीस हजार सेम इसी तरीके से इसका टोटल करेंगे जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा जनरल रिजर्व में दिखाया जाएगा ठीक है उसके बाद बी लिमिटेड को दिया क्या क्या जा रहा है बी लिमिटेड के लिक्विडेटर को क्या क्या मिल रहा है सबसे पहले लिक्विडेटर और B limited account debit to equity share capital इनको दी जा रही है दस लाख रुपए की और परफेंस शेयर कैपिटल दी जा रही है इनको तीन लाख रुपए की उसके बाद पिछहत्तर हजार रुपए के डिवेंचर थे अब डिवेंचर के संबंध में एक आ गया था कि 12 परसेंट डिवेंचर को कन्वर्ट करके 13 परसेंट डिवेंचर कर दिया जाए तो हमने 12 परसेंट डिवेंचर जो थे उनको कैंसिल कर दिया और उसके लिए 13 परसेंट डिवेंचर की एंट्री कर दी 12 percent debenture account debit to thirteen percent debenture account पिछहत्तर हजार रुपए की ये एंट्री हमारी हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें जनरल रिजर्व वगैरह का बैलेंस के बारी आती है एक मिनट इसको छोड़ दीजिए आप मैं दिखाता हूँ आपको उसके बाद बारी आती है हमारी कि जनरल इजरो का बैलेंस हमारा कैसे निकाला verification of the balance of general इजरो परचेज कंसिडरेशन हमें टोटल तेरह लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं तेरह लाख रुपए में से आठ लाख रुपए परचेज की एक तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल थी दो लाख साठ हज़ार रुपए की परफॉरेंस शेयर कैपिटल थी टोटल हमारा दस लाख साठ हज़ार रुपए की कैपिटल थी बैलेंस हमारे पास बचा दो लाख चालीस हज़ार रुपए का लेकिन दो लाख चालीस हज़ार रुपए में से स्टेचरी रिजर्व और दो लाख चालीस हज़ार रुपए हमारे क्या बच गए एक तरीके से रिजर्व के रूप में हमारे होने चाहिए लेकिन वास्तव में जो हमारा सेंस purchase consideration is more than the capital of B limited अब हमारा जो एक तरीके से परचेज कंसिडरेशन है वो तेरह लाख रुपए का है और जो बी लिमिटेड की कैपिटल है वो कितने की है दस लाख है साठ हजार रुपये की है तो कितने यहाँ पे general reserve will be reduced to this extent जो पेमेंट वास्तव में की जा रही है तेरह लाख माइनस वास्तव में पेमेंट कितनी की गई दस लाख रुपए की इक्विटी शेयर होल्डर को वास्तव में कितनी पेमेंट की गई दस लाख रुपए की पेमेंट की गई दो लाख चालीस हजार रुपये एक मिनट इक्विटी शेयर कैपिटल तीन लाख दो लाख चालीस हजार इस तरीके से आप इसको निकालना के लिए छोड़ दीजिए आपके समझ में नहीं आएगा जो आपको मैंने यहाँ पे मेथड बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितने की है स्टेचुरी रिजर्व हमारे पास कितने के हैं और सरप्लस हमारे पास कितने का है और इसके बदले में इनको मिल क्या रहा है आठ और तीन आठ जनरल रिजर्व को एक बार छोड़ दीजिए आठ और पैंतीस है आठ लाख पैंतीस हज़ार प्लस तिरसठ हज़ार आठ लाख अट्ठानवे हज़ार आठ लाख अट्ठानवे हज़ार रुपये और वास्तव में इनको दिए कितने जा रहे हैं आठ लाख अट्ठानवे हज़ार रुपये सॉरी यहाँ पे टोटल जो बैलेंस था वो ग्यारह लाख अठानवे हज़ार रुपये का हमारा बन रहा था ग्यारह लाख अठानवे हज़ार रुपये इनको दिए जाने चाहिए थे और मिले इनको कितने वास्तव में दस लाख रुपये इनको मिले हैं एक लाख अठानवे हज़ार रुपये का इनको लॉस हो गया एक लाख अठानवे हज़ार रुपए का लॉस होने के बाद जो परचेज कंसिडरेशन हमें रिसीव हो रहा है उस परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से आप इनको कैलकुलेट कीजिए तो आपका ये बैलेंस जो वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है balance sheet balance sheet of A limited in case of a merger merger की स्थिति में अगर हम बैलेंस शीट ए लिमिटेड के तैयार करेंगे तो संपत्तियां जो होंगी वो हमें जोड़ के दिखानी है ये ध्यान रहे लाइबिलिटीज और संपत्तियां जो जो ली गई हैं वो सारी जोड़ के दिखाओगे सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आती है शेयर कैपिटल आती है शेयर कैपिटल में इसने नोट नीचे बना रखा होगा देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी चार लाख इक्विटी शेयर शेयर हो जाएंगे दस रुपए के एक टोटल अमाउंट हमारे पास चालीस लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर तीन हजार परफरेंस शेयर इश्यू किए हैं सौ रुपए का एक तीन लाख रुपए के preference share total share capital जो होगी वो कितने की होगी तैतालीस लाख रुपए की होगी तैतालीस लाख रुपए हमने कहा दिखा दिए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेडिंग के अंतर्गत दिखा दिए उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की बारी आती है तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व आता है स्टेचुरी रिजर्व आता है और सरप्लस आता है जनरल रिजर्व हमारे पास बारह लाख रुपए का था ए लिमिटेड का खुद का जनरल रिजर्व ऊपर अगर बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में ए लिमिटेड का खुद का जनरल रिजर्व देखिए ए लिमिटेड का खुद का जनरल रिजर्व बारह लाख रुपए का है जबकि बी लिमिटेड से हमें कितने ट्रांसफर हो गया है जनरल रिजर्व के जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमारे पास निकल के आया था साठ हजार रुपए का साठ हजार रुपए का जनरल रिजर्व ये बारह लाख साठ हजार रुपए का जनरल रिजर्व हो गया इसके अलावा स्टेचुरी रिजर्व हमारे पास कितने का है एक लाख पचपन हजार रुपए का सेम इसी तरीके से सरप्लस दोनों कंपनियों का जोड़ के एक लाख है अठानवे हज़ार रुपए का टोटल बैलेंस अगर देखोगे तो सोलह लाख है तेरह हज़ार रुपए का हमारे पास टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस सोलह लाख है तेरह हज़ार उसके बाद नॉन करेंट लाइब्रेरीज में long term borrowings long term borrowings हमारे पास पिछहत्तर हज़ार रुपए की एक तरीके से डिवेंचर आए हैं ए लिमिटेड के पास वो पिछहत्तर हज़ार रुपए के डिवेंचर दिखा दिए करंट लाइब्रेरीज दोनों कंपनियों की एड करके आप दिखाओगे करंट लाइब्रेरीज में देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं नहीं दे रखा है तो करंट लाइबिलिटीज आप दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे ऊपर बैलेंस शीट में देख लीजिए जो पुरानी बैलेंस शीट हमारी दे रखी है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे दी हुई तीन लाख पचपन हजार प्लस दो लाख पंद्रह हजार तीन और दो पांच लाख सत्तर हजार रुपए पाँच लाख सत्तर हज़ार रुपए की हमारी यहाँ पे आपको जो नए वाली बैलेंस शीट हमने बनाई है आफ्टर मर्जर यहाँ पे देखिए पांच लाख सत्तर हज़ार रुपये की हमारे करंट लाइबिलिटीज़ सेम इसी तरीके से फिक्स एसेस्ट और करंट एसेस्ट की जब बारी आती है दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे फिक्स एसेस्ट हमारे पास है पैंतीस लाख और प्लस दस लाख पैंतीस और दस पैंतालीस लाख है अट्ठाईस हज़ार रुपये की करंट एसेस्ट हमारे पास है तेरह और सात बीस लाख है तीस हज़ार रुपये की बीस लाख तीस हजार और ये हमारे पास पैंतालीस अट्ठाईस ये देखिए पैंतालीस लाख अट्ठाईस हजार और बीस लाख है तीस हजार रुपये दोनों तरह की ये बैलेंस शीट में हमारी ऐड करके दिखाई जाएंगी तो ये थी आफ्टर मर्जर हमारी बैलेंस शीट उसके बाद बारी आती है परचेज की नेचर का जब होता है तो उस कंडीशन में जब परचेज की नेचर का होता है तो मैंने आपको बताया था कि स्टेचरी रिजर्व को छोड़ के अन्य किसी भी तरह का रिजर्व को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे स्टेचरी रिजर्व को छोड़ के अन्य किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व जो होगा वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो चीज़ हमारे पास आएगी वो कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल के रूप में हम ट्रांसफर करेंगे तो पहले एंट्री पर, बिजनेस परचेज की सेम रहेगी business purchase account debit to purchase liquidator of A B limited तेरह लाख रुपए में बिजनेस परचेज किया है सेम स्थिति है तेरह लाख रुपए यहाँ पे भी आपको दिखाए दिखाने हैं दस लाख रुपए के इक्विटी शेयर और तीन लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर उसके बाद इसमें तेरह लाख रुपए में इसने क्या क्या लिया फिक्स एसेस्ट और करंट एसेस्ट और ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर और टू करंट लाइबिलिटीज रिजर्व को हमें किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना है यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कोई भी रिजर्व हमें ट्रांसफर नहीं करना है स्टेचरी रिजर्व को छोड़ के तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह के कोई भी रिजर्व को नहीं दिखाया सिर्फ डिवेंचर दिखाए हैं करंट लाइबिलिटीज दिखाई और बिजनेस परचेज या परचेज कंसिडरेशन जो हमें रिसीव हो रहा है वो हमने दिखाया है बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ जाता है एक लाख अठावन हजार रुपए का अब liquidator of B limited B limited के लिक्विडेटर्स को क्या क्या मिल रहा है वो हमें यहाँ पे शो करना है बी लिमिटेड के लिक्विडेटर को क्या क्या शो करना है क्या क्या मिल रहा है liquidator of limited account debit तेरह लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल इनको मिल रही है दस लाख रुपए की और परफेंस शेयर कैपिटल मिल रही है इनको तीन लाख रुपए की डिवेंचर का जो एग्जिस्टेंस था वो हमें एज इट इज बनाए रखना है तो यहाँ पे बारह परसेंट डिवेंचर को कन्वर्ट किया गया है तेरह परसेंट डिवेंचर में twelve percent debenture account debit to thirteen percent debenture account पिछहत्तर हजार रुपए उसके बाद जैसा कि आपको बताया था कि स्टेचुरी रिजर्व को हमें एज इट इज रखना है तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे amalgamation adjustment account debit to statutory reserve amalgamation adjustment account debit to statutory reserve पैंतीस हजार रुपए का हमने यहाँ पे बैलेंस शो कर दिया ये हमारा रहेगा उसके बाद जब बैलेंस शीट नई तरीके से हम तैयार करेंगे अन्य सारी चीज़ें सेम दिखाई जाएंगी सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम है उसके ऊपर डिफरेंस पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस हमारा वो नहीं आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या डिफरेंस रहेगा देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास कैपिटल रिजर्व एक लाख अट्ठावन हजार रुपये का जो अभी नया क्रिएट हुआ है एक लाख अट्ठावन हजार रुपये का यहाँ से जो ये क्रिएट हुआ है ये एक लाख अट्ठावन हजार रुपये का बैलेंस जो होगा वो हमें शो करना है उसके बाद कैपिटल रिजर्व के बाद जनरल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ए लिमिटेड का बी लिमिटेड का तो हमने ट्रांसफर सॉरी बी लिमिटेड का तो हमें दिखाना ही नहीं है ए लिमिटेड का बारह लाख रुपए का रिजर्व स्टेचरी रिजर्व दोनों कंपनियों का ऐड करके हमें दिखाना है स्टेचरी रिजर्व दोनों कंपनियों का ऐड करके दिखाना है तो यहाँ पे एक लाख पचपन हजार रुपए का दोनों कंपनियों का स्टेचरी रिजर्व हो जाएगा सरप्लस सेम इसी तरीके से एक लाख पैंतीस हजार रुपए का दोनों कंपनियों का ऐड नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का ए लिमिटेड का जो हमारा सरप्लस है हमारे आवाज बंद करवाइए जी हेलो यस सर ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बार बाद में करते रहना डिस्कशन जैसा कि आपको बताया गया जनरल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ एलिमिटेड का यहाँ पे जनरल रिजर्व एलिमिटेड का है बारह लाख रुपए का स्टेचुरी रिजर्व सिर्फ और दोनों कंपनियों का ऐड करके एक लाख बीस हजार प्लस पैंतीस हजार दोनों कंपनियों का ऐड करेंगे टोटल कितना हो जाएगा एक लाख पचपन हजार सरप्लस सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का ए लिमिटेड का एक लाख पैंतीस हजार रुपए ये भी हमें बी लिमिटेड का शो नहीं करना है जब परचेज की नेचर का हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है माइंड में रखना है तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ऐड करके आप बैलेंस शीट में यहाँ पे शो करोगे हाँ, ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व सिर्फ बारह लाख रुपए का ए लिमिटेड का स्टेचरी जो दोनों कंपनियों का ऐड करके एक लाख पचपन हज़ार रुपए का और सरप्लस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए लिमिटेड का एक लाख पैंतीस हज़ार रुपए का ये चीज़ आपको जनरल रिजर्व में शो करनी है दूसरी चीज़ एसेस्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा एसेस्ट जहाँ पे हमारी करंट और नॉन करंट एसेस्ट दी हुई है फिक्स एसेट दी हुई है करंट एसेट दी हुई है बैलेंस शीट में देखिए एक बार यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज उसके बाद एसेस्ट ये हमारी एसेस्ट है करंट एसेस्ट हमारी दोनों कंपनियों की नॉन करंट एसेस्ट दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाई जाएगी करंट एसेस्ट में दोनों कंपनियों की संपत्तियां भी ऐड करोगे प्लस हमारा एक तरीके से एक नई चीज आपको शो करनी है that is other non current assets में amalgamation adjustment account statutory reserve के संबंध में जो हमारा एक अलग से हमने पैंतीस हजार रुपये का स्टेचुरी रिजर्व दिखाने के लिए जनरल एंट्री की थी amalgamation adjustment account debit to amalgamation adjustment account debit to statutory reserve इस बैलेंस को शो करने के लिए इस बैलेंस को शो करने के लिए अमेजमेशन एडजस्टमेंट के बैलेंस को शो करने के लिए आप नॉन करंट एसेस्ट आइटम में अदर नॉन करंट एसेस्ट में आप इसको शो करोगे पैंतीस हजार रुपए को ठीक है ये सारी चीज जो होंगी वो आपको शो करनी है तो दोनों स्थितियों में मैंने आपको बता दिया है परचेज की स्थिति का भी और मर्जर की स्थिति का भी इस फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आगे के क्वेश्चनों में मार नहीं खाओगे एक पहला क्वेश्चन ये आपको दे रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ लीजिए जो भी डाउट रहते हैं कलियर कर लीजिए पूछ लीजिए किसी तरह का कोई भी डाउट प्रॉब्लम है बोलिए यहाँ तक किसी की कोई भी प्रॉब्लम है बोलिए सर हाँ। सर ये चार लाख के शेयर्स कैसे आ गए चार लाख है ये शेयर्स है ना चार लाख के इसका टोटल इक्विटी शेयर चार लाख कहाँ है इक्विटी शेयर इक्विटी हाँ। शेयर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दस रुपए का एक शेयर दिखाया हुआ है क्लियर यहाँ पे आपको ये दस रुपए शो हो रहे हैं यस सर जो मैंने हाईलाइट किए हैं हाईलाइट शो हो रहा है यस सर दस रुपए का एक शेयर है अब यहाँ पे शेयर कैपिटल ए लिमिटेड की कितनी है तीन लाख रुपए तीस लाख रुपए तीस लाख रुपए हाँ। मतलब शेयर कितने हो गए तीन लाख शेयर हो गए हाँ सर भाई दस रुपए का एक शेयर है तभी तो तीन लाख को अगर दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीस लाख बढ़ेंगे जी तो तीन लाख शेयर तो ये हो गए ठीक है हाँ। उसके बाद ये नीचे कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए कि A limited will issue one lakh equity share यहाँ पे देखिए ये कहता है one lakh equity share of rate hundred is to the equity share holder of B limited हाँ सर एक लाख शेयर ये इशू किए तीन लाख और एक लाख कितने हो गए चार लाख चार लाख दस रुपए का एक टोटल शेयर कैपिटल हमने कितने की चालीस लाख और बताइए सर और बताइए और किसी का कोई भी डाउट रहता है पूछिए किसी तरह का कोई भी डाउट है पूछ सकते हो किसी का कोई डाउट नहीं है सर ये पेज के इन किताब के